नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गौरव रावत आज मैं एक इम्पॉर्टेंट सूचना लेकर आया हूँ महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन में 107 लोअर डिवीज़न क्लर्क की भर्तियाँ निकली हैं इसका नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2017 में आया था इसकी लास्ट डेट 22 सितंबर 2017 है ये पोस्ट कुछ इस प्रकार है lower division clerk HR vacancy है सत्ताईस पे स्केल है ग्यारह हज़ार दो सौ पचहत्तर से अट्ठाईस हज़ार दो सौ पचास lower division clerk accounts vacancy है अस्सी इसका भी पे स्केल सेम है ग्यारह हज़ार दो सौ पचहत्तर से अट्ठाईस हज़ार दो सौ पचास जॉब लोकेशन महाराष्ट्र में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है graduate in arts, science, commerce or management from any university. For lower division clerk accounts, candidates should be pass BCom or MSCIT for recognized university. Age limit इसमें 18 se 38 years hai aur iska selection criteria hai written examination and personal interview application fees for general students are 500 rupees and SC and ST 300 rupees. Payment mode are online, net banking ऑब्लिक डेबिट एंड क्रेडिट cards. और जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई हो तो please subscribe my channel and like and share my video thank you